it would be silly to think that we have to have a certain lifestyle uh, before we can practice forgiveness. Sería, sería muy egoico pensar que primero necesitamos tener cierto estilo de vida para después poder practicar el perdón. And if we're honest and we start to look at this, this striving for a higher and higher lifestyle, Entonces, si somos honestos, deberíamos observar por qué estamos buscando y buscando un nivel más alto. Most of that is striving for more convenience and more comforts. Y es porque estamos buscando más conveniencia y más comodidad. But the Holy Spirit is our comforter. Pero el Espíritu Santo es nuestro confort. And the Holy Spirit is with us now. Y el Espíritu Santo está ahorita con nosotros. We don't need to reach a level of income to to access the Holy Spirit. No necesitamos ganar cierta cantidad de dinero para poder acceder al Espíritu Santo. In fact, if you look at the Sermon on the Mount from the Bible, y de hecho si ves el sermón de la montaña en la Biblia, Jesus says, "Blessed are the poor in spirit." Jesús dice, eh, son bendecidos los que son pobres de espíritu. Theirs is the kingdom of heaven porque ahí está el cielo. I think he's saying, blessed are those that are not attached to this world. Podemos ver que no tiene, no está apegado o ligado con eso, dinero. Because to me, poverty doesn't have anything at all to do with money. Porque para mí la pobreza no tiene nada que ver con el dinero. And wealth doesn't have anything to do with money either. Y la riqueza tampoco tiene que ver con el dinero. In fact, in the Course in Miracles, Jesus comes right out and talks about it directly. Y entonces en el curso de milagros Jesús lo habla muy directamente. He will tell us that health and wealth are inner peace. Y dice que eh, la riqueza es la paz mental. And poverty is ego thinking. Y la pobreza es pensar con el ego. And so it's, it's possible in this world to have a lot of money and possessions and still have poverty. Así que es posible tener mucho dinero y aún así sentirte pobre. And it's also possible to have very little money, very little possessions, and be very wealthy and healthy. Y es posible tener poco dinero, pocas posesiones y aún así ser muy rico en salud y en paz. Because again, this world is backwards and upside down. Porque otra vez este mundo está todo al revés. So of course, in miracles is helping us not fall for the trick anymore. <laughs> El curso nos pide no hay que dejarnos caer por el truco. Yeah. And it's not saying that anything in the world is good or bad, it's pointing at our thoughts. Y no dice que algo en el mundo esté bien o mal, sino son nuestros pensamientos sobre él. And it does tell us that our thoughts come from our beliefs. Que dice que nuestros pensamientos vienen de nuestras creencias. So we have to get in touch with our core beliefs. Entonces tenemos que ponernos en contacto con nuestras creencias más profundas and change those beliefs y cambiar esas creencias in order to feel that peace. para poder sentir esa paz.